Nebut pa lawan putri Jebule cetaya nembang Jawa <laughs> Iya iya sinten Aja suarane padak karo ida lah jen iya padak karo ida suarane one wis oh nggih sampun lah <laughs> iki ya bahasane Jepang iki Mbah Wiro wis <laughs> wis nggih monggo dawuhipun langipun Sri Huning monggo cak Matur suwun.